නමෝදස්ස භගතු රහතෝ අම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝදස්ස භගවතු රහතෝ අම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝදස්ස භගවතු රහතෝ අම්මා සම්බුද්දස්ස තණ්හං කරෝ මාවීරෝ करो लो दीपं करो युतिन्द्रो कुण्डान्यो जनपामुखो मङ्गलो गुरुषासभो सुमनो सुमनो धीरो रेवजो रातिवादनो शोभितो गुणसम्पन्नो अनो දස්සේයනුත්තමෝ පදුමෝ ලෝකපජ්ජෝ දෝනාරදෝ වරසාරතේ පදුමුත්තරෝ සත්වසාරෝ සුමේදෝ අග්ග පුද්ගලෝ සුජාතෝ සම්වලෝකක්ගෝ පිය දස්සේන රාසදෝ අත්ත දස්සේ කාරුණිකෝ ධම්ම දස්සේ නමෝනුදෝ සිද්ධාත්තෝ අසමෝ ලෝකේ තිස්සෝ වරද සංවරෝ පුස්සෝ සාරද සම්බුද්ධෝ විකාසීච අනුපමෝසිකේ සබ්බයිතෝ සත්තා වෙස්සබෝ සුකදායකෝ වකුසන්දෝ සත්ත්වා හෝකෝ නාගමනෝ රණංජෝ කස්සකෝ සිරි සම්පන්නෝ කෝතමෝ සත්‍ය පුංගවෝ අටවීදති මේ බුද්ධා පූරෙත්වා දස පාරමී එත්වා මාරාරි සංගාමංගෝ යත්තං සමුපාගමුන් ඒතං සග්ගේන සීලේන පන්ති මෙත්ත බලේන ච හේපි ත්වං අනුරක්ඛන්තු ආරෝගේන සුඛේන ජාති නම්මීතියෝ විවජ්ජන්තෝ සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛේ දීඝායුකෝ භවේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේ देवता सव्यबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सव्यमङ्गलम् रक्षन्तु सव्यदेवता सव्यधम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सव्यमङ्गलम् रक्षन्तु सव्यदेवता सव्यसङ्गानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते नक्षत्रयज्ञभूतानि චිත්තසංභාවේන අන්තුතේ සංඋපද්දවේනක්කත්තයක්ක භූතානං පාපග්ගානිවාරණා පරිත්තසානුභාවේන අන්තුතේ සංඋපද්දවේනක්කත්තයක්ක භූතානං පාපග්ගානිවාරණා පරිත්තසානුභාවේන අන්තුතේ සංඋපද්දවේනක්කත්තයක්ක